Leute, willkommen zu Crazy Kids. Ich heiße Mona, das ist Nils. Hallo. Das ist Dennis. Hallo. Und heute machen wir Challenges. Wir werden machen, sehen, das erste Challenge wird sein, wer am schnellsten das Eiweißbrot ist. Jetzt ist, essen wir Eiweißbrot und sehen, wer am schnellsten das ist. Ach, Gott, <laughs> <laughs> Mann. <laughs> <laughs> Äh, was ist das? Wo Brauchst du alles okay? Du kannst aufhören. Nein, ich will nicht verlieren. Ich muss gewinnen. Du wirst überhaupt. Wieso? Du bist noch beim ersten Stück. Ist. Hm? Ja, ah, ja. ja. <laughs> hm, warum soll. kann das nicht. Ich dachte, das ist läuft. <laughs> Äh, du willst, wenn du da. <laughs> oh. Yay! Ich hab, oh, du machst immer. Noch ich lässt uns nicht mehr. <laughs> Hab ich dann gewonnen? Oh. Du musst das fertig essen. Komplett, so, komplett oder, aufessen. Oder ich mach so weiter. Okay, gehört zu dir. Der ist ein Verlierer. Ja. Dann bist du oh. raus. <laughs> Ich muss mich kotzen. Dennis, ist alles okay? Nein. Nein. Das sieht ganz gut aus. Ja. Ich Stück einfach runter. Du brauchst nicht alles zu nehmen. Du brauchst das nicht wieder gut. Ernsthaft? Das ist irgendwie lustig. <laughs> Es ist lecker. Ach halt. Okay. Richtig. Was für Punkt. Oh nein. Ich habe gewonnen. Jetzt machen wir, dass ähm, die beiden Schere, Stein, Papier spielen müssen und dann gucken wir, wer aussuchen darf, welches Teller er möchte. Ihr könnt anfangen. gewonnen. Jetzt, ich nehme den Holzteller. Okay. Auf eins, zwei, drei. Oh. kriegt jemand was nicht Gutes und dann jemand oh, was Gutes. Also das kenne ich. nichts Gutes oder Gutes. Ich hoffe, ich bekomme was Gutes. Die Runde zählt jetzt nicht beim Punkt mit, weil nämlich die ist jetzt beides gut, aber gleich kommt was nicht so gut. Nice. Nein, <laughs> ist das nicht so gut. Doch, natürlich. Und hast du Likes? Ja, dumm, wo hast du dein eigenes Video? Ich nicht. Dann mach doch Daumen runter. Nein, das will ich nicht. Okay, wer hat jetzt gerade ausgesucht? Äh, ich weiß. Okay, dann ich glaube jetzt. Okay, welches willst du, Dennis? Ich will das hier. Okay, dann hast du schon wieder Fisch. Nein! Was ist das? Ja. ja. Hier für dich, denn du musst nicht mit den Händen essen, mit das. Was Ernst, du weißt nicht, was, was das ist? Was ist das? Äh, das, das ist für dich so. Joghurt. Das ist wie Joghurt, aber anders. Ist das Bio? <laughs> Nein. Was? Ich kenne das. Ist das Bio? Nein. Nein. Oh ein Stück, sonst kriegst du keinen Punkt. Okay, ich leg einfach nur auf, okay? Schon? Türkisch. Mm, was Türkisch? <laughs> Türkisch ist Türkisch. Ach so. Du kannst das Ganze essen. Ne? Das, ist nicht gar Oh. oh nein. Mach kurz. Ich, ich hätte gesagt, er hätte keinen Punkt verliehen. Hätte ich nur das andere genommen. Mein Leben ist zu Ende. <laughs> Das ist ja nur normales, harmloses Ich was? Ich glaube, ich bekomme keinen Punkt. Tschüss. Du hast das geliked. Was? Ja. Nils hat gegessen. Ja. Jetzt? Mann, das ist so gut, Guck. wenn ich jetzt eine Erdbeere Ich mag Erdbeeren. Okay. Okay, dann fertig. Diesmal hat jetzt Nils gewonnen. Oh Mann. Ich ist nur das andere so. Und Nils darf aussuchen. Ja. Ne. Eins, zwei, drei. Ja! Nein. Ja, ich mag Zitrone. Ich eigentlich auch. Ja. Also ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht. Also das, wird, <laughs> das wird nicht wegrennen. Also ich mag Zitrone. Ernsthaft? So. Ja. Das ist so eine Sache, die auch mal probieren. Der hat nee. doch geleckt. Das ist du. Ich guck auch das das in meinem Mund. Was ist in meinem Mund. Willst du damit Zitrone? Mann, das raus, Rauschen gibt das nicht. Ih, also ich spuck das Nein, war nur Spaß. Ich weiß, natürlich wird das nicht. Äh, jetzt. <laughs> ich mag keine Zitrone. Krieg ich einen Punkt? Ich mag Zitrone. Beide. Ja. Ich <laughs> weiß, das war nicht gehalten. Mhm. In dieser Runde haben beide gewonnen, weil beide haben gegessen. Dennis, du darfst jetzt aussuchen. Das oder das? Oh, ich nehme das. Okay. Nein. Warte, warte! Was? Okay, dann nicht. Oh. Okay, eins. Oh. Was will du? Ah. Ich will nicht, dass das so Eins, zwei, drei, mach auf. Äh, du hast auf. Äh, was, äh, was ist das? Das ist eine Frikadelle. Das ist keine Frikadelle. Das, was ist das? Das ist so arabisches Keks. oh mein Gott, das ist ja Ist mal, ist da irgendwas drin, was das Nein, normales. Oh, zum Glück. Aber das riecht nach Kuchen irgendwie. Ist ja für was für Kuchen? Ich hab. Dennis, du kannst jetzt all ein. nicht für dich aus. ja, sieht voll lustig aus. Ich glaube, das wäre für euch so wie Schwein essen. Nein. Was für. Also, wenn ihr, ähm, wenn du und ich wärst, würdest du Schwein essen. Du kannst lauter sprechen, ah, Michael. Ja. jemand da Nein, stirbt, der so zeigt, wie man laut ist. <laughs> Seid ihr gleich fertig? Nein, okay. Na, warte. <laughs> äh, man sieht deinen dein Instrument. Was? Man sieht dich da unten. Komm, du musst in meine Kamera gucken. Jo, okay, hier. Ja, äh, ganz. Mama, mach was du. Das ist gefährlich. Und <laughs> was guckst Ihr guckt so gegenseitig so. Das sieht voll lustig aus wie. Okay, bist du fertig endlich? Jetzt fangen wir mit dem nächsten Beide haben gewonnen. Du, du. Das sah echt lustig aus. Jetzt fangen wir mit ähm, Runde 5 an. Okay, oh. Dennis, welches willst du? Ich will Nachtlichtere. Was für? Okay, dann. Oh mein Gott, wie lecker! Apfel, ich hasse Apfel. das. Okay, mach auf. Apfel. Tomate. Oh, Tomate. Was? Oh, Ich liebe Tomate. Ich mag keine Tomaten, aber gut, dass ich Apfel, Apfel bekommen du, du, du. Aber meine Schwester wäre nicht lecker. Okay. <laughs> Seid ihr fertig? Ja. Lange, aber erst langsam mit einem <laughs> Apfel. Okay. Dann ist die Runde vorbei. Jetzt mach, fangen wir mit einer anderen Challenge an und das ist, dass wir werden die Augen zumachen und als erstes ein Haus malen auf diese okay, Blätter. Ja. Jetzt so oder so. Äh, ja. du kannst auch alles rumdrehen. Ne? Jetzt machen wir den Challenge, dass wir mit Augen zu ein Haus malen. Schummel! Okay, jetzt fangen wir an. Eins, zwei, drei. Äh, ich weiß nicht, wie das geht. Ich schummel gerade hier oben. guck mal unten. Ja, was ein Noob, ja. Was ein Noob. Sieht so aus wie eine Torte mit einem Dreieck. Hä, siehst du das? Was für? Ich, ich, ja, okay, ich bin fertig. Unten. ich, ich, ich ich bin fertig. <laughs> Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Okay, Dennis, bist du fertig? Nein, natürlich nicht. <laughs> Machst du einen Eiffelturm oder was? Nein, ich mal einen Kuchen. Wir sollten ein Haus malen, das Okay, das ist ein Haus, aber das sieht so aus wie ein Kuchen. Ja, weil ich meine Augen aufmache. Ah, Hab ich gut gespielt. Sind wir fertig? Alle, Dennis, bist du fertig? Wir waren auf dem. Ja, okay, jetzt kann der Augen ja, auf. auch schon seit 10 Sekunden. Okay, oh, habt ihr... Nils macht die Augen auf. Nils macht... Ich Was? so, hier ist gar nichts und das ist nur schwarz. Was? Ich wollte deine Tür klicken, weil. Deine... Ah. Meinst du das? Äh, ja. Corona-Matratze. Du hast geguckt. Du hast geguckt nicht glauben. Ja, natürlich habe ich geguckt. Nein, du hast wie so ein Einhorn oder was? Nein, das ist eine Torte, wo ein Dreieck äh, drauf ist. Soll ich abnehmen oder was? Ich hab, das ist meins. Das ist meins. Okay. Ruf, ich hab geschummelt, ja! Der hat geschummelt, der zählt nicht. Du zählst nicht. Ich zähl. Ja, okay. Nein, zähl ich denn in der nächsten Runde? Aber ja, nee, das du nicht schummelst gemeint. Okay, warte, ich schummel nicht? Na. Warte, äh, ich meinte, ich meinte, ich höre schummeln. Ey, er hat geschummelt. Siehst du, das, das ist so ein Ahorn. Das ist so ein Ahorn. Ich ist doch trotzdem hässlich. Er hat so schon geschummelt. So hat geschummelt und geguckt. Oh mein Gott, ich darf zwei Stifte einfach benutzen. Okay. Wir haben alle verloren. Wir haben alle verloren. Jetzt werden wir ein Junge Mann mit Augen zu. Wartet, ich muss noch. Ah, das geht nicht. Äh, was ist denn die Mama Zadini? Okay. Äh, mach sowas äh, niemals in Minecraft. Okay, 1, 2, 3. Schummel nicht diesmal, Dennis. Ich schwöre, ich schummel nicht. Ja. Dann warte. Was sollten wir nochmal? Ach ja. Ein Junge. Was? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Körper ist. <laughs> ich habe keine Ahnung, wo ich die Augen Nase mach mal. So. Da, da. Wir sind fertig. Okay, ich bin fertig. Seid ihr beide fertig? Warte, ich muss die Arme noch machen. Okay, ich bin fertig. Okay, ich bin auch fertig. Okay. Was hab ich? Eins, zwei, drei. Guck mal, was ich gemacht habe. Was ich <laughs> habe. <laughs> auf. Nein? Auf heißt auf. Das ist kein Wort. Die so. Also, das, äh, das heißt auch auf. Okay, mhm, ist egal. Ist egal. Oh! Jetzt werden wir machen, dass ich so wie ein Lied sage, so mm", und dann müssen Sie erraten, welches Lied ich mache. Und wir werden das, also ich, Nils, Dennis immer so äh, machen. Mach okay, ohne das, ohne das, ohne das. Okay, <laughs> okay, jetzt sollen wir anfangen? Ja. Okay. Was? Äh, das Ja! Hey, Also ein Kinderlied oder was auch immer. Na, ah. Nimm mein Handy aus, Steve. Ja, mein Handy. Was, ja, okay, was für könnt ihr... Oh, heftig, ich hab einfach so ein Handy. Aber sehr zerkratzt. Sehr kratzt. Sehr verkratzt. Sehr zerkratzt. Sehr zerkratzt. Du hast auch keine Ahnung. Ist das Deutsch? Ja. Ich hab keine Ahnung. Warte kurz. Ach, das ist ja auf Munas Kanal. Egal. Ich hab deins, du hast keins. Ja. <laughs> du denkst, wir haben das nicht, ne? Was macht der da? Du siehst wie eine Ente aus. Du siehst ah, <laughs> Jetzt sieht aus wie Das macht mal gesagt. Nee. okay, das wird gegoogelt, dann kann er schützen. Ist ja nicht meine Kamera, ist ja Monas. Du hast keins, du. Ey, er hat seinen Kanal blamieren, glaube ich. Ja, kann er nicht. Ich kann es selber. Wir, wir haben jetzt alle Challenges gemacht und werden gucken, wer, wer ähm, die meisten Punkte bekommen hat und wer verloren hat, der muss eins von mir essen. Zeig mal. Zeig mal das Ding. Jellybean? <laughs> Was ist denn Jellybean? Diese ja. echten Dinger. Nein! Nimm einfach Oh mein Gott, nein, nicht Jellybeans! Ist da Schwein drin? Nee. Nein, okay. Jellybeans ist doch kein Schwein. Vegetarisch? Ja, glaubst du. Glaubst du, dann esse ich nicht. Nee, das ist wirklich, das weißt du. Ohne Schwein, ja, das weiß ich. Okay. Man sieht, wer das Ich darf auch kein Schwein. Ich muss es lassen. <laughs> Ich muss. Ja, ich habe ein Punkt. Ich habe ein Punkt. ich ja, das mal zwei Stellen. Aber ich will auch mal probieren, wie das schmeckt. Bitte gib auch mir. So wohl sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er hat eins, zwei, drei, vier. Nein, er hat fünf. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warum hat er fünf Punkte? Wer ja, weiß Okay, dann muss ich eins essen. <laughs> okay, du musst eins essen. Welches willst du? Schwarz. Was für das? Was ist das? Jellybean. Das ich weiß, was das ist. Sehr ekelig. Das weiß keiner. Was? <laughs> Warte. Und, äh, so. Gib oh. mir, gib ihn das. Nein! Also, wo ist ein Mann? <laughs> Wie schmeckt das? Papa Totoiba? Wo ist die Jellybeans? Was ist? Ja, <laughs> der wird sich rausgucken. Dann ist der so mit schlappen Armen. Okay. Du hörst. <laughs> Ähm, Dennis, was rennst du? mit dem Spiel nicht fangen. Ich weiß, das ist aber zu eklig. Ähm. Ja. Jetzt ist das Video vorbei. Ähm, macht Like und abonniert und ähm, abonniert und subscribe. Thunderdog subscribe. Mein Kanal heißt Thunderdog69. Das sind jetzt die Geschenke, die hier drin sind, weil sie zu meinem Kanal gekommen sind und gewonnen haben. Jetzt. Oh, Jeder darf sich eins aufheben. Oh mein Gott! Ja, den nehme ich ja, den. Oh mein Gott! Der ist, du hast den cool. Ich will den, ich will den lieber. Ey, okay, dann kriege ich den coolen. Ey, hier. Oh ich weiß. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist, oh mein Ey, Gott! Ey, hatte ich auch mal. Hattest du was unter 36 Monaten? Ist ja länger als ein Jahr. 36 Monaten? Stammregel und Sing von Westen. Hab keine Ahnung, okay. Und jetzt ist das Video. zu Ende. Ciao. Warte, Sally. Und jetzt ist das Video zu Ende. Wow. Ah, oh, Und jetzt ist das Video äh, zu Ende. Macht Daumen nach oben, Like und, ab äh, abonniert. Daumen nach oben. Und Kommentare. Nein, war nur Spaß, nicht Kommentare. Ich sag liebe Mama. Die sind nicht aktiviert. Okay, und wir sehen euch ins nächste Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.